不知不觉，我爱上了他，想方法去表达。勇气你在哪？那么多路人甲，阻挡不了我对你爱的想。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，呀。 我唱着你画。 哦天哪！我被可爱给包围了。

咪咪。 刚 <laughs> 刚他前世是元帝。